Desembocadura del río Motagua en Guatemala, hacia el Océano Atlántico. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy es un día especial. Hoy celebramos el medio ambiente. Quiero aprovechar a felicitar al ministro quien ha desempeñado una labor incansable protegiendo nuestras playas, protegiendo nuestros bosques. Estimados amigos, si protegemos nuestros recursos y hacemos de Guatemala un país verde, una eterna primavera. Que Dios les bendiga.